君新入生はい皆さんも、うん、そう私たち浪人組みんな同じ予備校だったの私も一郎なんだ仲間じゃない私東山聖華よろしくねあ僕はね鳥で治東京出身の B 型の双子座青年月日、ね、僕はね松岡純一郎で彼が筧保つ君は あ園田成美ですよろしくお願いします君アスナロ会で一緒に文学やらないアスナロ会井上靖の「アスナの物語」から撮ったんだ僕たち浪人時代から日本文学愛してるんだ太宰もやるよ太宰週に3回読書会もやるからね気が進まないんだ大学入ったらテニスやスキーのナンパサークル入ろうと思ってたでしょあいや やめろ冗談だよ冗談冗談ごめんねからかってんのねえなんで突然明日なろかいなこれが目に入ったなんだ冗談かじゃあ新しい仲間に一つリクエストどうぞ何でもいいのロックジャズポップス何でもいいよじゃああ今のもう一回 今のはバッハの「主よ人の望みの喜びを」っていうんだどこ行こうかそうやねどこ行くあのー、はいあのー ありがとうございましたえ